bakalan bikin 100 ekor opor ayam. Ini ada es serutnya. Di sini ada dua setengah ton. Jadi guys ya tambah banyak basa-basi tentunya gampang banget untuk buat es serut gitu. Hula, Semuanya udah nggak sabar ya? Ayo, ayo yang udah boleh pergi, yang udah boleh pergi bakalan bikin bakwan super besar. Wortel dan daun bawangnya kita masukin, guys. Oke, kita aduk-aduk sampai merata. Oke, udah. Ya, ya, ya, ya. Guys ya, tadi kita udah masukin ya ke dalam sini ya. Mau siji loroti lu Ah, Boy, ah. <laughs> capek gue.